olrit olrit olrit mukola kyamanyo nate era abali ku mukutu abatugoberera mwebale nnyo emirimu gye mwetusezaako engalo olunaku olwaleero eh, mwebale nnyo mwebalire ddala nate era omuyimbi gwe mumanyi nga easy easy oba abasinga mwamanyira kulimba lwakuba olwa tumbiisa sound eh, mwana muwaza easy darelicall eh, mwana nno e, ensonga yagimaliriza era yagigusizza mabegakaawo Ah, emyezi emitundu emabegako ah, mwana mulenzi ono isidarilical ah, amanya gamatufu nga ye opoka eric yagenda maaso ku mavivige n'afukamira naproposinga eri mwana muwala martha kimbale namugamba mukwano ekituufu njagala tugatte ensonga zaffe tubeere wamu tusobole okuba nga tuwangaala bw'atyo omukyala n'agenda mu maaso naye ate nakkiriza n'akiteekamu sitampu n'akikoonamu era olunaku lwabadde lwa kutaano olwokutaano oluwedde eh, olwokutaano that was the third olunaku z'omwezi nga ssatu eh, olwokutaano lwelwabadde official day yokubanga agenda okubanga kyetwandiise okukyalewa abazadde baabwe naye ng'ate mu lulimi olulala tuyinza okkiyita okugamba obugenyi eh, ogwo omukolo mugumanyi abategeera olulimi olwo baluyita okugamba obugenyi ah, izi yagenze maaso mu katambi akalabikiddwamu nga balimu bakuba bifaananyi era nga kino kyabadde mung ngeri ya bwekusifu mu ngeri ya kyama era tebaagadde nnyo kiteekako mitimbagano bakusamaza nnyo bantu newankubadde era ebifaananyi very soon mugendako mu biraba nga bifulumye kubanga eyo shuwa biba birina okukola ki biba birina okufuluma Ah, abaagalana bano katini nnyo ah, ekituufu bajoyininga omukwano gwabwe mu mwaka gwa 22 decemba webaawe bye baatandika okubanga baideetinga bakolagana baagalana bwe batyo ne basalawo nateera okugamba nti aa ensonga eno katukigaziyeemu era kimbalo nabasinga Uh, muyinza okuba temumutegeka naye video vixini eh, mukyala atera nnyo okulabikira mu videos ezimu era ogenda kubanga nateera omwetegereza bulungi so sokolaba akatambi kano nateera tube nga twongera okuweza tova ku mukutu akumata kumbira mpeera yes know.